cheiros demais. Faz barulho, faz barulho, fala ali que tem o Michael. Boa noite, família. As solteira, estão tá aqui. Okay. As solteiras, vamos lá. Só solteira. Ei, Errei, só um tutu. Avança. Dá uma sonada. Quatro, cinco. Eu gosto. Let's go! Ela vai matar. Dá uma sonada. Ela dá tá de comer a todos que tem. Muito obrigado. Foi um prazer enorme cantar pra vocês. A garrafa. look good, say muito obrigado, foi um prazer enorme cantar para vocês. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Só me tirar foto contigo.